Hujambo na karibu katika Ongea Nasi. Jina langu ni Mariam Suleiman, nyuma kamera ni Asma Ramadhan. Leo katika Ongea Nasi, mpenzi mtazamaji, tumekuletea swala zima linalohusiana na wakala. Wakala ana kitu gani ama wakala ni shughuli ipi ambayo anajishughulisha haswa na ni faida gani na hasara zipi ambazo anazipata, utapata kujua kupitia katika kipindi chako cha Ongea Nasi. Ungana na mimi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Naam, kwa faida ya tazamaji tunazungumza na nani? Ndio, unazungumza na Aminia Omar Ali. Je, katika kazi hii ya wakala una uzoefu nao kwa takribani miaka mingapi? Labda miaka kumi na tatu inafika sasa hivi na uzoefu. Na katika kila kazi lazima kuwe na faida na changamoto zake. Je, katika kazi hii ya wakala tukianzia kwa upande wa changamoto, inakuwa na changamoto gani hasa? Changamoto wakati mwingine inakuwa miezi inakuwa haifanani, kwa sababu sisi hatulipwi mshahara, tunalipwa commission. Kwa hiyo miezi mingine inakuwa commission ni nzuri, miezi mingine commission kwa mtihani, na, na miezi ambayo inakuwa commission ni ngumu, kipindi kama tulichokuwa nacho hicho, wageni kwa hakuna, kwa inakuwa na kazi yetu pia inakuwa na changamoto, commission inakuwa ni ndogo lakini kipindi cha season inakuwa tunafanya kazi na riski tunapata. Kwa nini iwe kipindi cha wageni ndo season labda iwe mbaya au nzuri? Na ukiangalia hata wakazi wa hapa pia wanafanya kazi kama hiyo. Eh, kipindi cha wageni kwa sababu hata maisha ukiacha kuuza line, kipindi hapa Zanzibar tunategemea zaidi utalii. Kwa hiyo utalii inapokuwa wageni hawaji, ina maana na kazi pia nyingi na kuwa kidogo zinakuwa ngumu. Kwa kwenye mwezi wa tatu nadhani mpaka wa sita na kwa kidogo mtihani. Kwa hiyo na hata lai ni wageni kwenye matumizi, mgeni anatumia pesa nyingi zaidi kuliko mtoa hapa ushanifahamu, kwa sababu anaunga data, anaweza akatumia dakika, labda unaweza kumuunga mgeni elfu thelathini na tano lakini hapa unamtilia mtu kati ya nyingi MB za wiki za elfu tatu lakini mgeni anatia za mwezi mzima. Kwa hiyo na sisi tunapata faida kutokana na matumizi, yaani kila anavyotumia mtu na wewe ndio unapata kamisha inaongezeka yeah. Ukiangalia wakala wengine unawakuta wapo katika maduka na wengine kama hivi katika miamvuli, labda kuna tofauti gani? Hakuna tofauti yoyote wakala kwenye duka na kwenye mwivuli uh, hamna tofauti yoyote. labda kuna makundi ambao wamejigawa wakala makala kuna wakala wa aina mbili, kuna wakala wa kuweka na kutoa pesa kuna na wakala ambao ni hawa kusajili line. Sasa kusajili line kuna makundi mawili, kuna, kuna team leader, kuna na freelancer. Huyu team leader inakuwa kama ndo kiongozi wa ma freelancer, yeye anaunda kama timu yake, anakushanya watu wake, anakuwa nao labda kama kumi, ishirini, thelathini. Kwa hiyo kila wakifanya wale ma freelancer na yeye team leader ndo anapata commission huko, kwa mujibu anavyofanya wale watu wake yeah. Freelancer anakuwa sana ni kazi zipi? Kusajili line ndo kazi kubwa, natakiwa sajili line, auze vocha, auze mimina, alafu na hiyo kuweka na kutoa pesa, ndo kazi ambazo tunafanya eh. Labda kwa faida ya watazamaji, hii kutoa pesa na kuingiza mtu inakuwa ni kipato chake mwenyewe anakuwa nacho, ama katika kampuni unakuwa tayari unakabidhiwa pesa na hapa, kuja kufanya kazi hiyo? Hapana, huu unakuwa ni mtaji wake mwenyewe kampuni wao wanakupa laini, wewe mwenyewe ndio unatafuta mtaji wako, unafanya biashara, unatafuta mtaji, unatafuta na sehemu mwenyewe, unafanya biashara mm. Mpenzi mtazamaji, hii ni Ongea Nasi na Ongea Nasi ya siku ya leo imetembelea katika sehemu wanazofanyia kazi wakala. Kikubwa ni kukufikishia wewe ujumbe mpenzi mtazamaji, ili uweze kujua wakala ni misaada ipi ambayo wameturahisishia kijamii zaidi. Labda kwa kuongezea huu uzoefu wako ambao upo nao wa miaka mingi wa kazi yako zaidi, kuna kero lipi? Labda kero mara nyingi inakuwa ni manispaa, kwa sababu inakuwa hatuna uhakika wa kukaa, isipokuwa kipindi hichi kidogo ndo tunakaa. Alafu pia kazi wenyewe kipato inakuwa kidogo, kwa sababu wengi unakuta ni wanawake wamejiajiri mtu anaepuka kufanya vitendo kwa si vizuri mitaani, anakuja hapa pia tunakushanywa pesa, wakati mwingine elfu elfu, ushafahamu eh? Unabidi utowe na kazi wenyewe inakuwa ngumu, mwezi elfu thelathini hizo ukiziacha zishakusaidia kufanya mambo mengine, lakini inabidi ndo utoe kwa sababu huna sehemu nyingine ya kwenda, inabidi utowe ili upate kufanya kazi. Wakati mwingine unaweza unaruhusiwa, wakati mwingine unafukuzwa na, lakini unakuwa tunapambana hivyo hivyo. Tukifukuzwa tunaondoka, tukiruhusiwa tunakaa eh. Na wakala utamwona mara nyingi upo na mwamvuli kama hivyo. Mwamvuli unakuwa unapatikana katika kampuni e, mwamvuli unakuwa na kampuni bure, kila kampuni inakuwa inatoa mevuli, meza na vifaa kama fulana labda na bizi ambayo umeniona nimevaa hivi, vyote tunapata bure, hatuuziwi. Mm. Haya, asante. Mpenzi mtazamaji, ongea nasi ya siku ya leo ili kumurikia suala zima la wakala na huyo alikuwa ni mzoefu mmojawapo ambaye amezoea sana kuifanya kazi hii. Nadhani umepata kujua kazi kubwa ambayo wanaipata, lakini pia changamoto ambazo zipo pia umepata kujua hayo kupitia katika kipindi chako cha Ongea Nasi. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Mariam Sleman, nyuma ya kamera ni Asma Ramadhan. Mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, umepata kujua mengi yanayohusiana na wakala kupitia katika kipindi chako cha Ongea Nasi, na huu ndio mwisho wa kipindi chako cha Ongea Nasi. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Mariam Sleman, nyuma ya kamera ni Asma Ramadhan. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vijavyo vinavyoruka hewani hapa hapa Tifu TV. Positive TV kijamii zaidi. Kwa niaba ya wote waliokamilisha kipindi hiki, shukrani sana na kwaherini.